не дейсің әйгерім сен аңгинаңды дарылабай тұрбайлы дагы бир ай э аябай сонун жашоо болады қой мен кеттим жумушка кудай жалгасын кудай жалгасын бактылуу бол бактылуу бол алтыным бактылуу бол эй жөн жата берчи ар жака сага жүгүнгөн жок кішкентай баланы аяғына ебайға түседі е сен неге ұрсынып сүйе алмайсың нұрбек неге сүйе алмаймын сүйе аламын ол нормальный қыз екен мен де сүйе алмақпын не тетік нормальный қыз бекен. мен мен мен айтып отырмын Sen, ha sendele suyu mu oldu mu? Sendele suyu. телевизор қарап отырасың бе жиырма төрт сағат бойы телевизор қарап отыра бересің бе жұмыс қашан қыласың нұрбек қашан қыласың жұмыс айтшы маған е елдер көшеге шығып огород қазып көшеге шығып мына үй салуды Бесен қаршы достарың мына ерке этаж салып қойған мықын қарасаң, мықы мықы мындай эле сүйлөчү whatsappтан жазбайм эмне болду чын эле мындай деле айтпаймын да ошону айтсаң эмирбек эми карасаң могу аял тигр болуп алыптыр э эми могу жоктонбой эле жөн эле жашабайбы чын айтсаң эми пластикалык операцияны кылган да эмне кереги бар эмне кереги бар карасаң диетеси эмне болуп калды эми а мен пластикалык операция кылып көрсөм кандай болмок эле я сен кайсы жериң өзгөрүшүн каалайт элем а сага операция жасаса оғанда сен чаштарыңды жоқ чаштарың емес Но қашың мен көзің орнын алмаштырып а жоқ мындай общий эле мындай жалпы башка бет коюш керек да жана гүлмирам жанагы айнаштын бетин коюш керек сага башка ошондо болот эмне э сен өзүңдү деле жуктуңбу сага эргештин бетин коюш керек а плюс мээңди алмаштырып коюш керек тамаша ем тамаша ем түмен ей Нұрбеге, мен бірінші өлі таңғаламда, да еркектер қо, ғой аялдар көп сөйлейді аялдар көп сұру өрет, там сұру өрді бере өршет, мені жетті өрет қо. ғой бірақ менде ушундай жакпайт бирок мага ушундай аялдар өлө жакпайт мага дагычы капталдан сурай берип эле кырдан чыгып эле ушинте беришет го эми эми бар да ошондой аялдар бар да жашоодо туурабы эми ар кандай да беш кол тең эмес туурабы жана биздин кошуначыбү аркы бетте ошонун аты эмнеге эргеши эй азыр өзүң ушинтип айтып аткансың э ушундай мына өзүң ушундай суроо берип атасың эмирбек бірақ сен мені сүйесің бе ооба сүйемін е анда неге күніге айтып тұрбайсың е сүйем деп мен сені неге алғанмын мен саған неге үйленгенмін білесің бе уже күніге сүйем деп айта бербейін деп алғанмын да тура ғой бір жолы айтып қойсын мына жерде не алып келдіңіз қызым мен ақшамды жаныма алып алып жатырмын мына дүкенге келе албай қалбадым ақшам жоқ жанымда ештеңе алып келе албай қалдым қой беріңізші не болды не болды қызым апа еріңіз келді қайсың қызым жақсы жақсың ба ата маған не алып келдіңіз қызым мен ақшамды жаныма алып алып жатырмын мына дүкенге келе албай қалбадым ақшам жоқ жанымда эчтеке алып келе албай қалдым не болды не болды қызым апа еріңіз келді. мен сені бүгін көрдім қойшы қандай түшкен түшінде сен маған бір қызыл алманы бір түшті алып тұрып мен айтты беріп отырсың алмабы түштелген алма айфонға ақша жоқ азыр күнде деле башым ауырып жүрбөйтү же әйгерим деле ну бүгін скидка